bozorlardan savdo qildim bolamga deb bozorlardan savdo qildim bolamga deb shirinligu novot oldim bolamga deb go'zal gullar sarpa oldim yorimga deb Güzel günler sarpa olgum yarım gedi min bağrı taşnime oldum onam gedi Farzan bulup nime oldum onam gedi Hak sarım mihribanım onam gedi Yalgız yine gam güzel onam gedir hashamatlilar qilgin bolam üçün, hashamatli uylar kurdum bolam üçün, debdebeli to'ylar kıldım bolam üçün, ayağı asti qo'ylar suydum kimler üçün, ayağı asti qo'ylar suydum kimler üçün farzand bo'lib nima qildim onam uchun men bag'ri tosh nima qildim onam uchun hokizorim g'amgizorim onam uchun ey yolg'izgina duogoyim onam uchun ko'nglimga ko'z tutgan ham onam edi qo'lin ochib duo qilgan onam edi bu dunyoda chin do'stim ham onam edi yolg'izgina chin do'stim ham onam edi men bag'ri tosh nima qildim onamga deb yolg'izgina duo qo'yim onamga deb hashamatli uylar qurdim bolamga deb dabdabali to'ylar qildim bolamga deb Ayağı asli qo'ylar so'ydim kimlarga deb Farzand bo'lib nima qildim onamga deb Men notavon nima qildim onamga deb Xoksorim mehribonim gedi. Yalnız Yolg'izgina qadrdonim آنم گدی آنم گدی آنم گدی